Thank you. murid nepika beheng muri nadaguaan nurrek dan ilahi Gembala boleh get karena da jantung lewas-rewas tapi bunga merenang not sampah